Zlatan, Lyssnar du eller? Ja, jag lyssnar. Ska vi prata eller spela? Mamma, jag är hungrig. Ta åt mig så vi stoppar! En hel del ordningsproblem med Zlatan. Ja, men du stör mig. Ni stör mig. Ni båda två. Lugna dig, Zlatan. Va, jag är lugn. Du kan ju prova att slå en passning någon gång i alla fall. Till dig, eller? Skulle vi inte klara oss länge? Jag think you're cool. You're a nobody. Fuck you. You're gonna work three times as hard. Siamo qua per parlare di cosa sono. Latan Ibrahimovic. Il nome comincia a girare, l'avrai sentito. È un cuccio. If you don't want to respect me, then maybe you should respect the group. You can go home. Qual è il problema? È da voglia, non, non ti conti a passarini. Du måste sluta med ha skit. Du kan verkligen bli någonting. Men då måste du ju vilja det. Så vad vill du? Jag vill bli bäst. Bra! Vad heter du? Zlatan!